discretion is advised. Идентификация. Томас Анджело. ID C4D792. Расследование в отдел кадров. А где мне найти отдел кадров? Когда я смогу забрать свой багаж? Его до нарушение неповиновения. Требуется поддержка вынесения приговора. Полный 1-4 вандализм. Здравствуйте. Угу. Меня сюда направил сотрудник гражданской обороны. Ваш ID? Меня зовут Томас Анджело. ID 4D792. Так значит, вы беженец из Сити-4. Кажется, я должен выдать вам жилье. Апартаменты 45, четвертый этаж. Спасибо. Ага, только ключ не потеряйте. Здравствуйте, жители Сити 8. А также отдельно хочу поприветствовать жителей Сити 4. Как вы уже знаете, Сити 4 был уничтожен муравьиными львами. Отныне жители Сити 4 по праву являются жителями Сити 8. Надеюсь, вы уже заселились в апартаменты, потому что с завтрашнего дня вам необходимо устроиться на работу. Моя комната выглядит лучше, чем я ожидал. Надо ложиться спать. Завтра предстоит тяжелый день.